Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po muli si Taong Gala. Kung bago ka lang sa aking channel, papindot na lang po ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating video. Marahil ay interesado ka dahil sa thumbnail na inyong nakita kung kaya't naririto ka. Tama po ang sinasabi. Usap-usapan ngayon sa social media ang biglang paglubo ng girlfriend, half American at half Pinay ni Boy Tapang na si LG o mas kilala ngayon sa Girl Tapang. Matapos ito ipakilala niya at i-reveal sa social media account niya ay napansin ng lahat na biglang lumubo ang kanyang social media account o ang kanyang YouTube channel. Mapapansin sa una na ito ay nasa 758,000 pa lamang. Pero ilang sandali lamang bago uh, matapos may pakilala ni Boy Tapang ay umabot na nga ito sa 100,000 subscribers. O oh, di ba? o siyempre-siyempre naging dahilan para agarang makuha niya ang kanyang silver button. Pero dito, umani agad ng mga batikos na di umano sinakyan lang ni LG itong si Boy Tapang upang makuha niya ang mga subscriber ni Boy Tapang at lumaki ang kanyang channel. Pero sa nakikita naman natin, Masaya naman ang dalawang nagsasama. At syempre, doon, doon sa mga nambabas, aba, aba dyan na lang kayo, huwag naman kayong ganyan. Tingnan na lang natin at ipagdasal natin ang ating Ludiboy Tapang na sana ay maging masaya siya sa piling ni LG. Ipagdasal natin na sa kanilang paglalakbay, sana'y maging matagumpay silang pamilya. Ako pumuli si Taong Gala. Aabangan niyo po ang susunod pa nating mga video patungkol sa ating ludi na si Boy Tapang.